એક ગામમાં મારો કાર્યક્રમ હતો ને એક જણો મને કે મેઘાણીભાઈએ ને બધા સાહિત્યકારોએ આ બધું સાહિત્ય લખ્યું બધું સાચું લખ્યું છે મેં ભાઈ બે ગુજરી ગયા છો હું સ્વર્ગમાં જઈશ ત્યાં પૂછી લઈશ મને કંઈ નરકમાં હશે તો મેં તો તું પૂછી લેજે આવા જ પ્રશ્નો સાહેબ અમને હવે આને અમારે શું જવાબ દેવો બોલો આવા પ્રશ્નો પૂછો એક ગામમાં મારા મારા હાઢુના ગામમાં મારો કાર્યક્રમ મારા હાઢુના ગામમાં હતા ને તમે જટુભા સાક્ષીમાં એક જણો મને આ મને પ્રશ્ન પૂછ્યો આવીને સ્ટેજ ઉપર મને કે સગા સાઢુ કોને કહેવાય મેં કીધું એક જ કંપનીની પ્રોડક્ટમાંથી બે વ્યક્તિ છેતરાણા હોય તું ક્યાં હાડું થયો તને ખબર હોય કરા દાંત ક્યાં મારે મારવાલા પણ એનો એનો જીવ જ એમાં હોય છે આવા જ પ્રશ્ન પૂછતા હોય હા એક જણો મને કે આ પાપમાન પુણ્યમાન એમાં હું ન માનું કે ભગવાનમાં ન માનું મને કે દેખાય એમાં માનું ન દેખાય એમાં ન માનું મેં ન દેખાય ને તોય હોય હા આ સ્વયંભૂ મૂર્તિ આવેલી છે અહીંયા એ નથી દેખાણું તોય હતા ભગવાન સાહેબ ન દેખાય તોય હોય મને ન દેખાય ને હોય એવું હોય મને કે સાબિત કરી દો પછી મેં સાબિત કરી દીધું મેં કે આ વાયર જાય છે ને લાઇટના એમાં વીજળી જાય છે તને દેખાય છે તાકે નથી દેખાતી મેં તો બટકું ભરી લે નથી દેખાતું તોય હોય આ સાબિતી બીજી સાબિતી મેં એને આપી મેં તાર બાપાનું નામ તક રવજી મેં ગીના બાપાનું નામ તકે સૌજી મેં ગીના બાપાનું નામ તક મનજી મેં ગીના બાપાનું નામ તકે દેવજી મેં ગીના બાપાનું નામ તક ઈ નથી આવડતું મેં ઈ નહીં હોય મને કે ઈ ન હોય તમે ક્યાંથી હોય મેં તો ભગવાન ન હોય તો આપણે ક્યાંથી હોય સાહેબ સાબિતીઓ બધી ફરમાઈશું ઘણી આવે છે પણ સમય મર્યાદા પ્રમાણે લઈશું કેમ કે આપણે અલ્પાબેનને પણ હજી સાંભળવા છે એટલે હું આપણે વાત એ કરતો હતો કે સંસ્કૃતિના કાર્યક્રમો અને હાસ્ય તો સાહેબ ગમે જ મળે આપણને આ ભગવાને જીવતા રાખ્યા ને કોરોનામાં બાપુ એ જ આપણી માટે એક મહાનતા છે હો હા જીવતા છીએ એટલે આનંદ છે સાહેબ અને આનંદ જરૂરી છે શરીરને નિરોગી રાખવા માટે આનંદ જરૂરી છે સાહેબ laughter is the best medicine અને નતર પછી something is better than nothing and not but to touch આ કોરોનામાં વહી ગયો તો શું થાત ભાઈ આપણું હે ન તો આ કોરોના કાળમાં સાહેબ આપણને ભણતરે અષ્ટકોણ શીખવાડ્યું ષષ્ટકોણ શીખવાડ્યું ત્રિકોણ શીખવાડ્યું પણ આપણું કોણી તો કોરોનાએ શીખવાડ્યું હાથા હાથાથ બહુ ઊંધી ભેગા રહેવાના હમ ખાધા હતા જે પતિ પત્નીએ એના ઘરવાળાને કહેવા માંડ્યા તમારું માર્ક્સ જુદું રાખજો કે લે હજી તો આ પહેલો ભાવ છે તમારે હાથ કાઢવા કેમ કમાભાઈ પણ આવી કાંઈક આનંદી હાસ્યની ઘણી વાતો હોય અને આ તો હાસ્ય તો ગમે તે મળે હો સાહેબ દ્રષ્ટિ હોવી જોઈએ સાહેબ દ્રષ્ટિ હોય મળી જાય એક હું તો આપને છેલ્લે વાત કરી દઉં બેનને રજૂ કરવા સમય મર્યાદા અમે અમારા કોઈ કલાકારને અન્યાય બધા દીકુભા ચુડાસમાં સાંભળવા આવ્યા ન હોય સાંભળો કોઈને દેવાયતભાઈને સાંભળવા હોય કોઈ બેનને સાંભળવા હોય અલગ અલગ સાંભળવા હોય બધાને એટલે સમય મર્યાદા અમારે અહીં હોય છે પણ હાસ્ય ક્યાંથી મળતું આપણે છેલ્લે વાત કરી દઉં મુંબઈમાં મારો કાર્યક્રમ અને પાંચ વાગે હું મીરા રોડ ઉપર ઉતર્યો પાંચ વાગે હા પછી મારા મિત્રને હું ફોન કરતો કરતો જતો હતો મેં કીધું ભાઈ હું બગીચા પાસે ઊભો રહું છું તું મને આવીને લઈ જા એમાં આગળ ઓડી ગાડી જતી હતી એની પાછળ હું ફોન કરતો કરતો જતો મારી પાછળ એક બેન આવતા બેન મને કે ભાઈ ઓલી ઓડી ઓડી ગાડી જઈએ તમારી છે મેં કે આપણી નથી કીધું બેન કેમ આવું પૂછ્યું મને કે કંઈ નહીં તમે વાંહે વાંહે જાઓ છો ને એટલે મેં કીધું એમ તો તમે મારી વાય વાય આવો છો તે વાય વાય બધું કમા બાપુજીને થોડુંક હોય પણ હાસ્ય ભાઈ ગમે ત્યાંથી મળે એક ગામમાં મારો પ્રોગ્રામ ને મણકા કાંઈ જવાય મેં ગણી આ બીજા કમા ભાઈ આવ્યો ha <laughs> ha ha ha કમા ભાઈ તમે નાચે કેવા છો બાપુ છો બાપુ અરે બાપુ ફરમેશ તમે આપી હો મસ્ત ફરમેશ લઈ લઈશ પણ લઈ લઈશ લઈ લઈશ બાપુની ફરમાઈશ લેવી જ પડે ને સાહેબ આ તો ફરમાઈશ અહીંયા વિરવલતાની જ આવે છે જો બધી નતર અમુક અમુક આ અમારા અલ્પાબેન પટેલ ગીતાબેન રબારી આપણા ફરીદાબેન મીર લલિતાબેન ઘોડાદરા આપણા પદ્મશ્રી દિવાળીબેન ભીલ સ્વર્ગસ્થ મીનાબેન પટેલ રશ્મિતાબેન રબારી સાહેબ આ બધા આપણા બહેનો છે ને કલાકાર બહેનો સાહેબ જે ગીતની અંદર સંસ્કૃતિ ન હોય કે ધર્મ ન હોય ને એ ગીત અત્યારે હું એમને નથી ગાયું ફરમાઈશની ના પાડી દીધેલી છે સાહેબ જોરદાર તાળીના ગડગડાટથી વધાવવા બહેનોને સાહેબ હા એનું કારણ હું આપને કહું સાહેબ કે આ ડિસ્કોનું સ્ટેજ નથી આ સરસ્વતીનું મંદિર છે સાહેબ હે અમુક અમુક તો રસકે કમરની ફરમાઈશું આપે બોલો રસકે કમર ગમતો એને મુબારક અમને વાંધો નથી અમે ટીકા ટિપ્પણી નથી કરતા સાહેબ એ ગમતો એને મુબારક પણ અમે એ નથી દેવેદભાઈ દેવેદભાઈ કોઈથી મરદાનગીથી એટી વાત ન કરી સાહેબ ધર્મથી એટી વાત ન કરી અમે એ નથી અમે રસકે કમરવાળા નથી સાહેબ અમે ચારણ કન્યાવાળા છીએ એક ચૌદ વર્ષની દીકરીના હાથમાં લાકડી આવે અને સાહેબ સિંહને ભાગવું પડે હાવજને ભાગવું પડે હાવજ એટલે હા એને ગીરમાં તમે છૂટો હાવજ જોવો ને સાહેબ તો આંખના નંબર ઘટી જાય પગની કપાસીઓ મટી જાય ઈ હાવજ જોગિંદ જટાળો હોય ભૂરી લટાળો હોય તેલના સ્તંભ જેવા પગ હોય દોઢેક હાથનો દાંડો ઉલાળતો આવતો આવતો હોય વિવેક ભેહું ભેળી કરીને સાસુ ઓલવતા હોય ઘોઘવતું ગળું હોય અને શ્વાસ લઈને શ્વાસ છોડે ને તો પોણેશ્વર પોણેશ્વરના પાણા ઉડાડતો જતો હોય સાહેબ આવો હાવજ હાવદને બિરદાવતા જો આવ્યો ક્યાંક ક્યાંક હાવદને બિરદાવતા અમારા આપણા પદ્મશ્રી દાદ બાપુ લખે છે એકાદું સપકરું સંભળાવી દઈએ સાહેબ કેવો હાવજ હોય અહીંયા હાવજ જેવો સમાજ બેઠો છે એટલે જોગિંદ જટાળા ભૂરી લટાળા ચાલ કેવા ગાળા ગજવે ધીમે ધીમે ચાલુ રાખો વગાડવાનું કેવા ગાળા ગજવે કે બાર તેરી છત્રી કિલોમીટર ઉગમણી આથીણ અઢાર દુ છત્રી કિલોમીટર વતરા દે દક્ષિણ દે છત્રી છત્રી કિલોમીટર ઘેરાવન મેલ પર સૌરાષ્ટ્રની ધરતી માથે ગાંડી ગરી પથરાણી હોય અને ઈ ગાંડી ગરીમાં છત્રીસ ગાળીઓ હોય પણ કોઈ એક ગાળીમાં દણક કરે અને છત્રી એક છત્રી કિલોમીટરની ગાળીઓ ધણણતી હોય સાહેબ કેવી ધંધણે કે મોટા માતા ગજવે ગાળા હિરણ્યાળી ઉતાર હિરણ તારી જોબન વાળી નદી રૂપાળી નકરાળી કે આંખમાં આંખ નો પૂરવી શકાય કેવી આંખ હોય હાવદની અમારો મેઘાણી લખે છે આવો હવજ એ ગીરની ગાળીમાં આવ્યો અને હીરબાઈની બાવળી વાસળીને ઉપાડી સાહેબ અને માલધારીએ કીધું કે હીરબાઈ તારી બાવળી વાસળીને આવજ લઈ જાય અને એમ કહેવાય છે કે હીરબાઈ એ ચારણ ચૌદ વર્ષની ચારણની દીકરી એમ કહેવાય છે કે ડાંગ લઈને ઠેકડો માર્યો અને એ હાવજની વાંહે જાતી હતી ત્યારે લાગતી હતી કેવી સાહેબ અમારો મેઘાણી લખે કન્યા છે લાકડી વેતી મૂકી અને બાવળી વાસડી નાખીને હાવજ ભાગ્યો એ હાવજ ભાગ્યો પછી મેઘણી ભાઈ હાવજને ઠપકો નો આપ્યો ભાગેડું ને શું ઠપકો આપવાનો સાહેબ હાવજને ઠપકો નો આપ્યો પણ મેઘાણીભાઈ એમ નજર કરી ડુંગરની ભેખડની માથે તો સિંહણી બેઠેલી એ સિંહણને ઠપકો આપ્યો મેઘાણીભાઈ કે સિંહણ તું જે ભડથારને તારો જંગલનો રાજા માને જે ભડથારને તું મરદ જોગિંદર માને ઈ ભાગ્યો સિંહણ તારો બળવીર ભાગ્યો મરદનો તેલો જોતો ભાગ્યો સિંહણ તારો બળવીર ભાગ્યો મરદનો ભાગ્યો ત્યાં સુધી તો વાંધો નતો મેઘાણી ભાગ્ય પણ નાનકડી સોળથી ભાગ્યો સાહેબ આ ચારણે જગદંબાને જોરદાર તાળીનો ગડગડાટથી વધાવો અમે ઈ કલાકાર છીએ સાહેબ અને આપણા વડીલો બેઠા એ બધાને ખબર છે આપણા ભણતાની ચારણ કન્યા કવિતા આવતી સાહેબ હવે તો આ બધું રંગલા રંગલીનું થઈ ગયું અમુક સરકારે આવ્યા પછી કાઢી નાખ્યું હું કોઈનું નામ નથી દેતો પાછું હું કોંગ્રેસનો માણસ છું એટલે પણ આ ભાજપ સરકાર ગીતા નામનો ગ્રંથ પાછી લાવી છે સાહેબ આપણી સંસ્કૃતિને પાછી લાવી છે ગીતા નામનો ગ્રંથ ભાજપ સરકારને એકદમ જોરદાર તાળીનો ગણગાટથી વધાવો હોય તો વધાવી લો ભાઈ કેમ કે હું તો કોંગ્રેસનો માણસ છું અમે ચાર વખત ચૂંટણી લડ્યો છું એક જીત્યો નથી મારા હગા કાકાએ જ ત્રણ ચૂંટણી તો મને હરવેલી છે આમાં આપણે એકતાની ક્યાં વાત જ કરવી સાહેબ દેવાયતભાઈ આપણે તૂટી તૂટીને મરી જઈએ તો હગા કાકાએ મને ત્રણ વખત હર્યો છે આમાં એકતાની ક્યાં જીતની એકતા ટોપીવાલો ઓર દાઢો વાલો મેં હોતી ઈતની એકતા મૂછ ઓર સાફા વાલો મેં હોતી તો મયુરસિંહ બાપુ ક્યાં બેઠા છે એ પૃથ્વી પૃથ્વી રાજ કી હોતી સાહેબ પણ રાજપૂતો મેં એક ઈ કમી મેં શું હોતી હે સાહેબ હોળે કળાના રાજપૂતો છે पण एक ही कमी महसूस होती है सिर्फ एकता की वरना जितने किलो का अकबर था ना इतने किलो का तो महाराणा प्रताप का भाला था भलामणा પણ અફસોસ રહી ગયો કે એક નો થયા સાહેબ હે? એક તલવારનો ઝાટકો માર્યો સાહેબ પચાસ પ્રોટેક્શન વચ્ચે બાહલોલ ખાન આવતો હતો પ્રતાપના સેનાપતિનું નામ દેવાયતભાઈ બાવલાલ ખાન જ છે ને લગભગ ઈ જ છે મારો પણ સાહિત્યનો વિષય નહીં એટલે આપણે પચાસ પ્રોટેક્શન પચીસ સૈનિકો આ બાજુ પચીસ સૈનિકો આ બાજુ ખુલ્લા ભાલા લઈને ઉભેલા જાણે મોરલાએ કળા કરી હોય અને એ આવતો હતો રણમેદાનની માલપા અને પ્રતાપની નજર ગઈ ને ચેતકને કીધું ચેતક એક વાર મને હાથીની અંબાડી ઊંધી પોગાડી દે પછી એક બાજુ બાહલોલ ખાન છે ને એક બાજુ હું પ્રતાપ છું એ ચેતકે પોતાના આગલા ડબના ડાબલા પછાડ્યા હાથીને કુંભાસ્થળીને માતાને પ્રતાપે તલવાર વ્યાંતી કરી તેથી સાહેબ ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે પચાસ પ્રોટેક્શન કે બીજ સેનાપતિ કો પાલા ફિર ભી રાણા કી તલવાર ને ઉસે હાથી સમેત કાટ ડાલા સાહેબ હાથી સમેત કાટ ડાલા આ આપણી વિરવલતા છે સાહેબ પણ વાંધો થોડોક આપણે આ પડે છે અને મેં હમણાં આપને વાત કરી કે ફેશન અને વ્યસન આ બે જો વહી જાય તો વીરવલતા તો સાહેબ પેટ વરાણીએ ટહડાઈને આવશે સાહેબ આપણે આપણે વ્યસનમાં થોડાક ઘેરાઈ ગયા છીએ સાહેબ હે હા અને આ સમજનો વર્ગ છે એટલે અમે આ બોલીએ છીએ નતર અમારે જે બોલવું હોય એ બોલી ઘણી વાતો હોય અમારી પાસે સાહેબ એવું નથી મેં હમણાં આપણે વાત ન કરી કે અમુક અમુક ગામ અમને એવા કોડા પ્રશ્ન પૂછતા હોય સાહેબ હે આ તો વીરવલતાવાળા મોઢા અમે ભાળી છીએ સાહેબ હાવજ જેવા મોઢા એટલે અમને એ રીતે બોલવાની મજા આવે હા મેઘાણીભાઈને કોઈએ મુંબઈમાં પ્રશ્ન કરેલો કે ગુજરાતની ધરતીમાં સંત સુરાન મર્દોને બધાને ગુજરાતની ધરતીને કેમ કવિઓ બિરદાવે છે મહારાષ્ટ્રની બીજી એક ધરતીને કેમ તેથી મેઘાણીભાઈએ કીધું હતું કે અમારા સંતાનોના જે જન્મ થાય ને એ ડનલોપના ગાડલામાં નથી થતા એ આપણી સંસ્કૃતિ શર્માભાઈ બે શબ્દ કહેવાત કાંઈ હે તો છેલ્લે આપણે માતા મેલડીને બોલાવીએ ને ભાઈ ભાઈ ભાઈ બીજી કોઈ ફરમાઈશ આપણે બાકી રાખતી નહીં તો આપી પાંદડા કાપી મારતે ગોડે બેન બોલાવે રે વીરો મારો વાસરો આવે હા વિક્રમ ભાઈ હા અને ત્યારે તમા ભાઈ આવી જાઓ ભાઈ અરે ખજૂરી વાળી મેલડી રમવા આવે મારે ખજૂરી વાળી મેલડી રમવા આવે માં ની વાલો જેને હું વાલો હોય કદાચ સાહેબ બધા તાળીઓ તાલ આપો જેને મારો કમો વાલો હોય બે હાથ ઊંચા કરો ભાઈ એ રમવાયા આવે મારી રમવાયા ચોપલાની દેવી મારી બંસોની દેવી મારી ખમા છું ગઢ જુનાણા ની નાગબાઈ શું નાગબાઈ હાલી આવું મારે વઢવાણ ગામે જાતી આવું હા હાલે યાર તાળી પાડો કમાબેન વધાવો કમાભાઈ બે શબ્દ કહેવા કઈ હે તો છેલ્લે આપણે માતા મેલડીને બોલાવીએ ને ભાઈ ભાઈ ભાઈ બીજી કોઈ ફરમાઈશ આપણી બાકી રાખતી નહીં એ દેવલમાન કોલ તો આપી રે દજાદર મની સ્થાપી રે પડાણા પાંદડા કાપી મારતે ઘોડે બેન બોલાવે ત્યારે કમાભાઈ આવી જાઓ ભાઈ અરે ખજૂરી વાળી મેલડી રમવા આવે મારે ખજૂરી વાળી મેલડી રમવા આવે મા જેને ઠાકર ધણી વાલો જેને હું વાલો હોય કદાચ સાહેબ બધા તાળીઓ તાલ આપો જેને મારો કમો વાલો હોય બે હાથ ઊંચા કરો ભાઈ એ રમવાય આવે મારી રમવાય e દઉં મેલડી મારી નમુડિયાની મૂડી મારી દોયલી વેળાની દેવી મારા બાપ દાદાના ચોપડાની દેવી મારી બંસોની દેવી મારી ખમા મારી ખમકારી નો રોજો મારી આઈ ખોડલ નો રોજો ખમા દેવીને એ મારે સિરે છે લોબડી ચારણ શું ગઢ જુનાણા ની નાગબાઈ શું નાગબાઈ પટવણ કામે જાતી આવું હા